So, Sakama, yeah. siang kuido sosan kamare Bozan marame Marame yota Nalla gumur Mosin kamare Thank you. Yeah, we're gonna go to the top of the world.

to can never